चेरापूंजी जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है मेघालय के खासी हिल्स में बसा है चेरापूंजी चेरापूंजी जिसको हम सोरा के नाम से भी जानते हैं वह मेघालय की कैपिटल शिलोंग से सिर्फ तिरपन किलोमीटर दूर है माना जाता है कि चेरापूंजी इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ पे हर दो से तीन किलोमीटर पे आपको मिलेगा एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल चेरापूंजी की ये जगह दुनिया भर में मशहूर है जैसे यहाँ के वाटरफॉल्स कैफेज यहाँ के ब्रिजेस यहाँ के व्यू पॉइंट और यहाँ की गुफाएं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है doctor Anuj Bansal and welcome to Anuj bucket आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चेरा पूंजी की 10 ऐसी जगहें जो आपको जरूर घूमनी चाहिए तो हमारी वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान नंबर दस धैंतनेल फॉल्स भाई अगली जगह जो मेघालय में घूमने के लिए है वो है ये धैंतनेल फॉल्स धैंतनेम फॉल्स पड़ता है सोरा में जिसे हम चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं और ये फॉल 80 मीटर गहरा है मतलब 80 मीटर तक यहाँ पे पानी नीचे तक जाता है इस फॉल को कवर करने का सबसे सही तरीका है ऑन फुट आप अपनी गाड़ी या स्कूटी या टैक्सी से आओ वहाँ पे पार्किंग है बीस रुपए की पार्किंग है उसे पार्क करके आप ये जगह कवर कर सकते हो ऑन फुट इस जगह को कवर करने के लिए कुछ प्रिकॉशन हमेशा रेलिंग से दूर रहे ये रेलिंग ऐसी बना रखी है के पास जाके आप एक्चुअली में गिर के मर भी सकते हैं तो हमेशा इस बात का प्रिकॉशन में यहाँ पर इस जगह को कवर करने के लिए आपको लगेगा तकरीबन आधा घंटा से एक घंटा तो आप यहाँ पे स्पेंड कर ही सकते हैं और अगर मौसम अच्छा और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप दो घंटे भी स्पेंड कर सकते हैं अस्सी मीटर ऊंचा स्ट्रेट वाटर ड्रॉप फॉल है धैनतनील फॉल्स हम जब भी कोई वाटरफॉल देखते हैं तो उसे देखते हैं नीचे से पानी गिरता हुआ लेकिन धैनतनील वाटरफॉल्स की खासियत यह है कि आप ये वाटरफॉल वहाँ से देखेंगे जहाँ से पानी शुरू होता है जी हाँ वाटरफॉल के टॉप पे खड़े होकर वाटरफॉल को नीचे गिरते देखने का मजा ही कुछ और है इस जगह की स्टोरी एक बहुत फेमस है माना जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर एक राक्षस से यहाँ के लोगों ने सोरा के लोगों ने एक बहुत जबरदस्त फाइट की थी एक बहुत बड़ा सरपेंट था वो यहाँ पर आके बहुत उत्पात मचा रहा था यहाँ पर उनकी लड़ाई हुई थी और यहाँ से उसको भगा दिया तो ये यहाँ की स्टोरी है बहुत बड़ी धैनतनेल वाटरफॉल्स सनराइज से सनसेट तक खुला होता है वैसे तो यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पे स्कूटी या गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ आपको पार्किंग के बीस या तीस रूपए देने पड़ेंगे धैनतनेल वाटरफॉल्स में आप आराम से एक से डेढ़ घंटा स्पेंड कर सकते हैं और ये जगह मेघालय की बेस्ट फोटोजेनिक जगहों में से एक है धैनतलम फॉल्स में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ आने की कोई भी टाइमिंग नहीं है कभी भी आ सकते हो बस रात को मत आना क्योंकि it is very dangerous otherwise यहाँ पे बेस्ट टाइम आने का है या तो अर्ली मॉर्निंग आओ जैसे हम आए हैं या फिर आप आओ इवनिंग में नंबर नौ इको पार्क चेरा पूंजी का इको पार्क मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में स्थापित किया गया था सोरा का इको पार्क घर है बहुत ही जबरदस्त हाइब्रिड और इंडिजियस फूलों का जिसको डोनेट किया था शिलोंग एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने सोरा के इको पार्क से आपको बांग्लादेश के बहुत ही बेहतरीन साइट सीन देखने को भी मिल सकते हैं इसी पार्क से आप देख सकते हैं सोरा की एक और बड़ी अट्रैक्शन जिसका नाम है seven sister falls eco park में आपको बच्चों की खेलने की जगह बहुत ही सुंदर view point foot over bridge और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इको पार्क की एंट्री टिकट है दस रूपए की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह आठ बजे से शाम को पाँच बजे तक नंबर आठ डबल डेकर रूट ब्रिज भाई खासी हिल्स की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है डबल डेकर रूट ब्रिज ये वो ब्रिज है जो नेचुरली पेड़ों की जड़ से अपने आप उत्पन्न हुआ है और सिर्फ एक ही लेवल नहीं यहाँ पर रूट ब्रिज के दो लेवल हैं इसलिए इस जगह का नाम है double decker root bridge double decker root bridge पहुंचने के लिए आपको तकरीबन दो घंटे की एक्साइटमेंट भरी और थकाने वाली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी लेकिन आपकी ये मेहनत वर्थ इट होगी जब आप पहुंचेंगे double decker root bridge double decker root bridge उन जड़ों का बना हुआ है जो आज भी जिंदा है जी हाँ जिन रूट से डबल डेकर ब्रिज बना है वो लाइव रूट्स हैं और जैसे ही और समय पास होता जाता है ये रूट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं डबल डेकर रूट ब्रिज जाने के लिए आपको तिरना विलेज तक आना पड़ेगा वहाँ से आपको अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी जिसमें आपको तकरीबन तीन हजार सीढ़ियाँ उतरनी है डबल डेकर रूट ब्रिज पूरे दिन खुला होता है और ये जगह करने में आपको तकरीबन एक दिन लगेगा इसलिए अगर आप ये जगह पे आ रहे हैं तो अपने लिए एक दिन स्पेयर करके चले डबल डेकर रूट ब्रिज जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और हमारा सजेशन रहेगा की यहाँ पर आप कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज पानी की बोतल हो सके तो थोड़े बहुत स्नैक लेके अपने साथ जाएं। नंबर सात रेनबो फॉल्स जब आप मेघालय में डबल डेकर रूट ब्रिज घूमने जाएंगे वहाँ से एक घंटा और लंबी ट्रैकिंग करके आपको मिलेगा रेनबो फॉल्स माना जाता है कि रेनबो फॉल्स वो जगह है जहाँ पे पानी का झरना झरने के बगल में ही बना देता है पूरा का पूरा रेनबो अगर आप ट्रैकिंग लवर है और नेचुरल ब्यूटी से आपको प्यार है तो रेनबो फॉल्स आप ही के लिए बना है यहाँ की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर शाम को पाँच बजे तक और रेनबो फॉल्स जाने की टिकट लगती है बीस रूपए पर पर्सन की रेनबो फॉल्स और डबल डेकर ब्रिज एक साथ किया जाता है जिसमें पूरा दिन लगता है और यहाँ पे जाने के लिए आप एक गाइड भी हायर कर सकते हैं जो आपसे लेगा एक दिन के दो सौ रूपए नंबर छह सेवन सिस्टर फॉल्स गाइस जो अगली जगह हम देखने आए हैं वो है seven sister waterfalls seven sister waterfalls का नाम सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सात वाटरफॉल एक साथ लाइन वाइज लगे हुए हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स का नाम नॉन सिंगिथियांग वाटरफॉल्स भी है और इसकी हाइट जहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है इसकी हाइट है कम से कम तीन मीटर जी हाँ तीन मीटर नीचे गिरता है यहाँ से पानी मेघालय में खासी हिल्स की सबसे बेस्ट और सबसे पिक्चरिस्टिक टूरिस्ट स्पॉट यही है तो अगर आप मेघालय घूमने आए तो यहाँ पे जरूर आना चेरा का सबसे मशहूर वाटरफॉल है सेवन सेवन सिस्टर फॉल्स जी हाँ जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स वो वाटरफॉल है जहाँ पर आपको सेवन वाटरफॉल्स एक साथ देखने को मिलेंगे सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स देखने का सबसे सही समय होता है रेनी सीजन के दौरान क्योंकि उसी समय यहाँ के सातों वाटरफॉल बहुत क्लैरिटी और सुंदर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की ऊंचाई तकरीबन तीन मीटर है और इतने ऊंचे खासी हिल से पानी गिरता हुआ देखने का नजारा अपने आप में ही अद्भुत है seven sister falls view point की टाइमिंग है सुबह आठ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक और हमारा सजेशन रहेगा कि यहाँ पर आप अम्ब्रेला साथ में जरूर लेकर आए क्योंकि पूंजी में कभी भी बारिश हो सकती है ये जगह घूमने में आपको ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा और इस व्यू पॉइंट में आने की कोई एंट्री फीस नहीं है हालांकि अगर आपके पास स्कूटी या गाड़ी है तो आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे नंबर पाँच वकाबा फॉल्स अब मेघालय की बात करेंगे तो फॉल्स की बात तो जरूर होगी और मेघालय में जहाँ सबसे ज्यादा फॉल्स है उस जगह का नाम है चेरापूंजी तो शिलोंग से चेरापूंजी आते समय बीच में पड़ता है वकावा फॉल्स वकावा फॉल्स आने के लिए आपको रोड से थोड़ी देर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है जिस ट्रैकिंग के दौरान भी आप काफी सारे बेहतरीन नजारे ले सकते हैं वकावा फॉल्स तकरीबन 180 मीटर ऊंचा है और ये खासी हिल्स का एक बहुत ही बढ़िया जैम है वकावा फॉल्स घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रेनी सीजन के दौरान और यह खुला होता है सुबह छह बजे से लेकर शाम को पाँच बजे तक तक वकावा फॉल्स आने की फीस है दस रुपए पर पर्सन और ये जगह घूमने में आपको लगेंगे तकरीबन दो से तीन घंटे और हमारा सजेशन रहेगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना स्विम सूट लाना बिल्कुल मत भूलना नंबर चार आरवा केव्स अगर आपको पूरी धरती की हिस्ट्री पता करनी है तो आरवा केव्स के फॉसिल्स जरूर देखने जाएं। चेरापूंजी से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पे है आरवा केव्स और ये खासी हिल्स के कैलेशनोंग एरिया में पड़ता है आरवा केव्स अपने लाइमस्टोन फॉर्मेशन की वजह से बहुत मशहूर है और माना जाता है की यहाँ के फॉसिल्स हजारों साल पुराने हैं आरवा केव्स की टाइमिंग है सुबह छह बजे से शाम को छह बजे तक और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा की यहाँ पे गाइड जरूर लेके जाए क्यूँकी यहाँ के गाइड्स इन केव्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो यहाँ यहाँ के हिडन फैक्ट्स माने जाते हैं ये आरवा केव घूमने में आपको लगेगा तकरीबन एक से दो घंटे और यहाँ की एंट्री टिकट है एडल्ट के लिए बीस रूपए और बच्चों के लिए दस रूपए गाइड यहाँ पे आपको सौ रूपए में मिल जाएगा और यहाँ पे कैमरा ले जाने की चार्जेस है पचास रूपए नंबर तीन मौसमाई केव्स भाई अगली जगह है हमारी लिस्ट में ये मौसमाई केव्स पूंजी से सिर्फ चार किलोमीटर दूर मौसमाई केव्स पड़ता है और ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल से भी बहुत पास है ये मेघालय के अकेले ऐसे लाइमस्टोन केव्स है जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं पूरे केव्स में अंदर लाइमस्टोन के स्टोन्स है यहाँ पे आने की टिकट है थर्टी रुपीज की यहाँ पे पार्किंग आपकी स्कूटी की पड़ेगी टेन रुपीज की और गाड़ी की पड़ेगी थर्टी रुपीज एक्स्ट्रा और इस केव को करने के लिए आपको पूरा एक ट्रैक करना पड़ेगा आपकी एंट्रेंस होगी छोटी सी ट्रैकिंग होगी फिर आपको एक केव का गेट मिलेगा आप केव्स के अंदर जाएंगे बहुत नैरो रास्ता है झुक झुक के मुड़ तोड़ के जाना पड़ेगा उसके बाद आप जहाँ से बाहर निकलेंगे वहाँ से फिर से थोड़ी सी ट्रैकिंग करके आपको एग्जिट आना पड़ेगा ये केव पूरी तरह करने के लिए आपको लग सकते हैं एक घंटा मैक्सिमम डेढ़ घंटा और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको दो घंटे भी लग सकते हैं तो आराम से टाइम लेके आइएगा एंड इस जगह के मजे लेना चेरापूंजी से चार किलोमीटर दूर पड़ता है मौसमाई केव जो कि चेरापूंजी का एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है और डेफिनेटली ये मेघालय की टॉप प्लेसेस टू विजिट में तो होना ही चाहिए मौसमाई केव्स एक ऐसे लाइमस्टोन केव्स हैं जो नेचुरली फॉर्म हुए हैं और जहां टूरिस्ट एक जगह से घुस के दूसरी जगह से निकल सकते हैं मेघालय गवर्नमेंट ने ये जगह इतनी अच्छी तरह डेवलप की है कि यहाँ पर हर तरीके के टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं चाहे आप हो एक यंग कपल चाहे आप हो फैमिली या फिर आप हो ओल्ड एज ट्रेवलर्स ये जगह हर तरीके के टूरिस्ट के लिए एक बेस्ट प्लेस टू विजिट है मौसमाई केव्स की टाइमिंग है सुबह नौ बजे से शाम को पाँच बजे तक और यहाँ के एंट्री फीस है एडल्ट के लिए बीस रूपए और बच्चों के लिए पाँच रूपए अगर आप अंदर स्टिल कैमरा या फिर वीडियो कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीस रूपए और पचास रूपए रिस्पेक्टिवली देने पड़ेंगे मौसमाई केव्स घूमने में आपको तकरीबन तकरीबन लग सकते हैं एक से दो घंटे और आप चाहें तो मॉसवाई केव्स के बाहर सोविनिया शॉप्स और ईटिंग जॉइंट्स पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं नंबर दो नो कालिकाई फॉल्स एक हजार फुट की ऊंचाई से जब एक वाटरफॉल का पानी नीचे गिरता है तो वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है और इसी अद्भुत दृश्य ने नो कालिकाई वाटरफॉल्स को मेघालय का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है नो कालिकाई वाटरफॉल्स के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी भी जुड़ी है कि लिकाई नाम की एक प्रोटैगोनिस्ट थी जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने अपना खुद का बच्चा मार के पका के खा लिया था और इसी मैडनेस और रेज में लिकाई ने अपने घर के सबसे पास वाले वाटरफॉल से जंप लगा ली थी और वही वाटरफॉल था नो कालिकाई वाटरफॉल्स और नो का लिकाई का पूरा मतलब यही है कि जहां से लिकाई ने जंप लगाई थी नोका लिकाई वाटरफॉल्स पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है और अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो ये जगह बहुत बढ़िया है आपके लिए नोका लिकाई वाटरफॉल्स सोरा जिसे हम चेरा पूंजी भी कहते हैं वहां से तकरीबन पांच किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है यहाँ आने की कोई फीस नहीं है और इस फॉल्स की टाइमिंग है सनराइज से सनसेट तक की नंबर एक वाई सुडोंग फॉल्स तो गैस ये है नेक्स्ट प्लेस इसका नाम है वाई सुडोंग वाई सुडोंग वाटरफॉल पड़ता है चेरापूंजी में ये चेरापूंजी का one of the best waterfall है मतलब यहाँ पर आने के बाद लोग बहुत सारा फन कर सकते हैं यहाँ पर आने की कोई टाइमिंग नहीं है कभी भी आ सकते हैं बस रात को यहाँ पे आना अलाउड नहीं होता बंद हो जाता है और यहाँ पर आने की थर्टी रुपीज की फीस है आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे सीजन के टाइम तो बाहर आपको दुकानें देखेंगे वो आपकी टिकट काटेंगे तीस रुपए की प्लस यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है तो आपको ऑन रोड ही अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करनी पड़ेगी लेकिन ये जगह मेघालय में एक मस्त विजिट है अगर आप मेघालय चेरापूंजी आ रहे हैं तो इस जगह पे जरूर आना इस जगह जगह को कवर करने में आपको लग सकते हैं कम से कम दो घंटे क्योंकि यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो बहुत ही डिफिकल्ट है इतना डिफिकल्ट है मतलब कि अगर आप एजिड है अगर आपने थोड़े से पाँव में थोड़ा सा दर्द है आपको दिल की बीमारी है कुछ भी तो आप जगह पे बिल्कुल मत आना इफ यू आर प्रेगनेंट तो इस जगह पे बिल्कुल मत आना और यहाँ पर आने के लिए आपको यंग होना और पावरफुल होना बॉडी में जान होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से उतरना जितना डिफिकल्ट है उतना ही मुश्किल है यहाँ से चढ़ना वापस धनतनेल फॉल्स से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे पड़ता है वाइसडोंग फॉल्स जो कि खासी हिल्स का बहुत ही सुंदर थ्री स्टेप वाटरफॉल है जी हाँ यहाँ पे तीन वाटरफॉल एक साथ आपको देखने को मिलेंगे वाई सुडोंग फॉल्स की सबसे खास बात है यहाँ पे पहुँचने के लिए ट्रैकिंग जी हाँ वाइसडोंग फॉल्स पहुँचने के लिए आपको तकरीबन पंद्रह मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जो की एडवेंचर और मजे से भरी है वैसे तो वाइसडोंग फॉल में स्विमिंग अलाउड नहीं है लेकिन वाइसडोंग फॉल आते ही लोग यहाँ के पानी में कूदे बिना रह नहीं पाते यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर वाटर माना जाता है और वाइसडोंग फॉल में दो घंटे कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वॉयसडोंग फॉल की टाइमिंग है सुबह छह बजे से शाम को पाँच बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट है तीस रूपए हमारा सजेशन रहेगा की अच्छे स्पोर्ट शूज और कम्फर्टेबल कपड़े पहन के वाई वॉयसडोंग फॉल्स जाए और हो सके तो अपने साथ एक टॉल भी रख लें तो यह थी चेरा पूंजी सोरा की 10 ऐसी जगहें जो आपको जरूर घूमनी चाहिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें की कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि इन जगहों के अलावा अगर आपको लगता है कि सोरा में और भी जगहें हैं जो हमारी लिस्ट में होनी चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं आपको पता ही है जो भी एक महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उसे मिलते हैं कपल मूवी टिकट या फिर equal Paytm cash absolutely free तो आज ही हमारी मेंबरशिप लीजिए और खेलिए comment contest it was very nice to be with you again be well नमस्ते